Surf te snel met Mobile Vikings. Maar zie dat ze niet pakken. Nu te snel thuisinternet aan een onverantwoorde prijs.